من من مرد انسان من That man is my uncle. That man is my uncle. That man یعنی اون مرده داره اشاره میکنه به اون مرده is است my uncle عموی من یا دایی من آنکل یعنی امو، دایی، شوهرخاله، شوهرعمه و هر چیزی از این دست در انگلیسی خیلی اهمیت به این موضوع داده نمیشه و برای امو و دایی و عمه و شوهرخاله و هر چیز دیگری بهش میگن آنکل و در مورد تلفظش باید دقت بکنید آنکل نیست آنکل کل کل آنکل مای آنکل یعنی عموی من یا دایی من That man is my uncle آن مرد دایی یا عموی من است. That man is my uncle. That man is my uncle. My uncle is a young man. My uncle is a young man. My uncle یعنی امو یا دایی من is است a یک یانگ جوان من مرد A young man یعنی یک مرد جوان My uncle is a young man امو یا دایی من مرد جوانی است My uncle is a young man My uncle is a young man